Tradycyjnie małpy we wrocławskim zoo. Pawiany. Popatrz, bawi się swoim tym. Czyści go. Fiutka. No. Higiena intymna, także nawet pawiany wiedzą. Trzeba dbać o czystość że czasami trzeba tam sobie co nieco umyć a to wszystko we wrocławskim zoo za już skończę to ci dopiero